sila namang gumagawa ng halaman. Dahil nga ba sabi nila na may dito sa basura. Tunghayan natin ang buhay ng ating kababayan sa bansa. Ako si John Marie Silinor. At ako naman si JB Atagal S. Martinez. At ito'y pinamagatang Ginto sa Simento. Hollow block machine. Bilangan namin ang lugar kung saan ay may pagawaan ng simento na nasa tabi ng subdivision. Kaya pinuntahan namin ito kaagad. Ayun, nagbe-video rin. Ano mo? Habang nagmamasid ay eh, may nakita kami isang babae na kaupo sa tapat ng kanilang bahay. Kaya ito'y pinuntahan namin agad at kinausap. Kaya muna kayo. Dakat ko yan ha? Ah. Go! Ba mga asawa, asawa, asawa dyan sa halo blakan? Unang pera para po maipakain sa mga anak niya. Sapat naman. Sapat po. Mga magkano po yung pinakamataas na hati po nung asawa, mister niyo doon sa pagtatrabaho niyo. Hindi ka naman mga 1.5, 1.5. Mm, malaki-laki na rin. Eh. Ilang, so, buwanan po ba sila ng nagsiselda? Kidikit ang kanilang mga tahanan dahil ito'y maliit. Mahigit kumulang limang taong hollow blocks kada araw ang nagagawa nila. Nakita rin kaming mga batang naglalaro sa labas sa kanilang mga tahanan. May mga hayop ning alaga ang mga tao rito para ipangkain nila sa pang-araw. Magkano po sinisal din na araw-araw? Depende sa ano, by pieces po siya. Minsan 300, minsan 400, depende sa pamahal. <laughs> araw-araw po yun. Ng asawa niyo sa pang-araw-araw nito? Minsan, hindi rin. Eh. Pero binabudget na naman. Para Dito po kayo nakatira? Dito naman. <laughs> Kasali po ba kayo sa party? Lahat po kayo dito, hindi kasali. Paggawa na naman ng hollow blocks ay siyempre, pagkakaluin mo lang ang buhangin at semento at ilalagay ito sa kanilang makinari kumonti na bilang hollow block, ito ibibilag sa araw ng ilang araw o ilang oras. Depende sa panahon. <laughs> Kaya wag natin maliitin ang mga gawa ng Pilipino dahil ito'y pinagyayaman kaya tayo nakatayo mula ngayon matunghayan natin ang buhay ng ating kababayan sa lansak. Kaya huwag natin mamaliitin ang mga kababayan natin sa lansangan. At dito po nagtatapos ang aming programa. Ako po si Kimi Almadil Martinez. Ako naman po si John Marikili Hinoy. At ito po ang istorya ng mga kababayan natin na natataboy sa kahirapan. Ito po ang Pangkat Television. nga ba ang kinikita ng mga gumagawa? Fizzle, fizzle, fizzle up, fizzle, fizzle, fizzle up, boomer, boomer, that's how we do. Bubble, bubble, bubble up, bubble, bubble, bubble up, sparkle, sparkle, rattly do. May pera sa basura. Magkano nga ba? Nila na may pera sa basura. Magkano nga ba ang kinikita ng isang nagtatrabaho sa ng kanto? bloopers. Ulit-ulit. Dapat nagsasayahan. Again. Back.